ऐसा कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति की कामयाबी के पीछे किसी एक औरत का हाथ होता है और उसकी बर्बादी के पीछे भी किसी एक औरत का हाथ होता है भैयू महाराज के मामले में ऐसा ही हुआ है पलक नामक खूबसूरत लड़की ने उनकी ज़िंदगी भर की पुण्याई डुबा दी और अंततः भैयू महाराज को खुद को गोली मारना पड़ी पलक नामक यह खूबसूरत नागिन भैयू महाराज के आश्रम में नौकरी करती थी और धीरे धीरे उसकी भैयू महाराज से नज़दीकी बढ़ती चली गई उसकी नज़दीकी बढ़ाने में हिस्सेदारी थी सेवादार विनायक दुधाले और शरद देशमुख की हालत यह हुई कि धीरे धीरे भैयू महाराज इस युवती पर निर्भर रहने लगे और कहा तो यह भी जाने लगा कि उसने भैयू महाराज के बेडरूम तक पर कब्जा कर लिया था इस बात की पुष्टि भैया महाराज की माँ और भैया महाराज की दोनों बहनों ने भी की जिन्होंने कहा कि उस युवती का इतना आतंक था कि भैया महाराज के कमरे में उस युवती से पूछकर हमें अंदर जाना पड़ता था हालत यह भी रही कि जब भैयू महाराज शादी कर रहे थे डॉक्टर आयुषी से तब युवती द्वारा भारी हंगामा मचाया गया कुल मिलाकर यह युवती भैया महाराज को पूरी तरह से अपने कब्जे में करना चाहती थी और उसकी साजिश में साथ थे सेवादार विनायक और शरद देशमुख जी हाँ भैयो महाराज ने जीवन भर अपनी ऊंचाई इतनी अधिक बढ़ा ली थी कि उन्होंने नरेंद्र मोदी तक का अनशन तोड़वाया था और जब देशव्यापी आंदोलन हुआ तब भी वे एक प्रमुख संत बनकर उभरे थे हाल ही में उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था इतनी अधिक ऊंचाई प्राप्त करने के बाद भैयू महाराज अंततः एक खूबसूरत नागिन की साजिश का शिकार होकर रह गए और उन्हें खुद को गोली मारना पड़ी